me a otro gameplay de Minecraft. Soy mi te tpc Uy, escuché. Sí, es mi nuevo perrito Timmy. Timmy. Timmy. Su nombre es Timmy y hice cascadas porque me aburrió y entonces tuve ganas de hacer cascadas. Así que, eh, no es como un juego temático, no sé. Vamos a jugar. ¡Uy! Se supone que tengo que caer rápido. Uh, uh. y caigo en una piletita. Bien, ahora vamos a tirarnos de este. Vamos, vamos, vamos. Bien, ya puedo grabar videos con más de 15 minutos. E inclusive em, ya hice, ya soy premium. Y em, tengo, ya, ya vieron el skin de Masterchef. Y no, no es lo único. También, eh, ¿cómo era que se llama esta cosa? No me acuerdo, pero es una cosa. no, bueno, tengo un nuevo intro y un nuevo banda. O sea, los nuevos créditos. Y en los nuevos créditos van a estar la misma canción que siempre, pero con imágenes de los recuerdos que tuve antes en los primeros cuatro capítulos, que fueron los primeros cuatro momentos más impresionantes que tuve en YouTube. Así que, no sé, a darle al creeper este. ¡A darte! Bien, vamos a ver de dónde viene este agua. Bien, un segundo segundero. ¿Qué es esto? Oh my fucking god. Ah, pues. Bien, toma. pensó Bien, doy algo. Algo, que es muy poquito, le decir algo. Bueno, eh, después voy a intentar poner algún mod o algún texture pack para poder jugar y mostrárselos. Eh, bueno, vamos a poner algún monstruo ah, lo que tengo este, es Nunca lo vi, pero ahora lo voy a... ¡My God, the fuck! ¿Qué mierda es esto? O sea, ¿qué carajo es? Cambio el mundo, vamos, veo los palitos. Tomado, vos. Tomemos, toma Tomen Ay. Vamos a practicar puntería. Vienen a jugar la arco y flecha. Si le pongo se ingenia. Clic. Ponga. Rojo. Rojo. Uy, la re. Rojo. Rojo. Rojo. Rojo mosquito. No, no, no, no, no. Let me see what I got. Bueno, mi casa está mejorando y, y digo mucho, mejorando mucho. Tengo un perro, un jacuzzi, una casa, arco que flecha. <laughs> Falta montaña rosa. Eh, no sé, esperen un segundo. Joder, internet. Bueno, vamos a jugar la arquita y flecha de vuelta porque ya lo había, ya lo había probado. Disparo, disparo, uy la red, disparo, uy la red. No, le pegué, vamos. vamos, A ver, A ver de vuelta. <laughs> Mm, bueno, voy a hacer un, alguna cosa copada y bien copada. Y bueno, estoy mejorando la casa, me parece. Bueno, voy a hacer una cosa copada. Y listo. Uy. Bueno, acabo de ver un esqueleto de arriba. Me llevan a empujarla, así que le voy a empujar. Vamos, voy a empujar. Dale, vení, vamos. Vamos, vamos para acá. Para acá, vení para acá. ven para acá. Vení, dale, vení, dale, maricón. Dale, maricón. Maricón. Con que caiga y se rompa un hueso. Creepers. <laughs> Ah, joder. La, la, la, la, la. Era el esqueletito. ¿Por qué no, sé? Pero no sé no se puede la ni nada. Bueno, 6 minutos de video. un segundo, ni un segundo, ni un segundo es lava! Vamos a verlo. Y la pregunta es por qué, ah, está, se había viada... Ah, qué, qué estúpido, mira. ver qué pasa de otro? <laughs> ¿Qué pasa de otro? Uy, la rifé, la rifé. Ah, ah, ah. Bueno, vamos a la montaña más alta que es esa, creo. No, mejor vamos a mi casa. ¿No le quieres vender a mi casa? Bueno. ¿Y mi casa? ¿Mi casa? ¿Dónde está mi casa? Ahí está. si que ver, mirá, Está lleno de, de cactus, de cactus, Voy a empujar a este. Un pendejo. Uy. toma, cállate. Toma, toma, cállate, toma. Toma para que se te complique, toma. Mira, toma. Te estoy ayudando, te estoy ayudando, toma. Toma, ahí tenés. <laughs> ahí tenés. Zombies tantos mobs. Ahí llegamos, ahí llegamos. Ahí llegamos. Ahí llegamos. Ahí llegamos, ahí Sí, Timmy está vivo. Crachito, crachito. ¿Quién Timmy? ¿Quién Timmy? ¿Quién Timmy? Acá está Alejate de mi Timmy. Alejate de Timmy. Dejate de te hijo pendejo, alcote. Dejate de Timmy! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Que te alejas de está. Ahora nadie se le va a acercar. Timmy, ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Qué haces acá, Timmy? ¡Vení para acá! ¡Entra acá! ¡Vení, Timmy! ¡Vení! ¡Timmy, Timmy! ¡Timmy! ¡Timmy, Timmy. Timmy, Timmy. ¿Qué haces acá, Timmy? Vení para acá. Entra acá. Vení, Timmy, vení. Timmy, Timmy, Timmy. Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, Vení, Timmy, Timmy, para acá. Timmy, Timmy, Timmy. Timmy acá. No, Timmy, por favor. No, para qué le di el huesito. Lo van a matar. Vení acá, Timmy, Timmy, Timmy, para acá. Vení, Timmy. Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, Timmy. Timmy, mierda, ven para acá. No, Timmy. No te me escapes, Timmy. No. Entra ahí, Timmy. Entra ahí. Timmy. Timmy. Por favor, Timmy. Timmy. Te lo pido, ven conmigo, Timmy. Timmy, por favor, Timmy, Timmy. Timmy, Timmy, Timmy, Timmy. Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, por favor, Timmy, Timmy, por favor, Timmy, acá. No, Timmy. Jala, Timmy. Timmy, Timmy acá adentro. Timmy, no me hagas enojarme. Timmy acá adentro. Argentina. Arreglo los problemas y viven. Bien. Timmy, el perrito muerto. Aquí ya se Timmy, el perrito. De 1.4.6 a 1.4.7. Sí, la actualicé. Así que vamos a tener un nuevo perrito. <laughs> Le vamos a llamar Marquito. Uy. Marquito. Bien. Vamos a poner un nuevo Marquito. Marquito, ¿dónde estás? No, Marquito, no, mentira. Vamos a buscar lobito, lobito, lobito, lo lobito, lobito, lobito, lobito. Puedes buscar... ¡Ah, oh, justo que estaba ahí! Vamos, bruja, bruja. Ah, ya sé cuál. Pon Marcela. ¡Cla! como si fuera Marcela. Bueno, ¿qué es lo que Ah, sí. ¡Pam! zombie, ¡Pum! No, Pam magma, ¡Pam! chocho, spawn gas, spawn esqueleto, lobo. Y van a poner una valla. vaya, vaya, vaya. Bien, ahí está. Ahora vamos a poner a Marquito. Hola Marquito, ¿qué me contas Marquito? ¿Me quieres Marquito? Ahí está, Marquito me quiere. Mira, tengo Marquito acá. Bien, Marquito. Está horrible el día de Minecraft. Marquito. Marquito. ahora vamos a poner E y vamos a poner, no, lo sacamos porque por esto, como acá no llueve y me molesta, lo vamos a poner de ahí. Así está mejor idea. ¡Ay, me gusta! ¡Hola, Marquito! Vamos a ponerle un amigo. ¿Eres un amiguito? ¡Arre! <coughs> Mierda. porque se acabó qué se acabó? Morite, morite, morite, qué se acabó? ¿Quién te dijo entrar a vos? te dijo entrar, ¿Quién te dijo ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo hacía, ¿eh? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que puedes entrar tranquilamente, eh? Ahí está. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a ponerte un amigo, Marquito. Se va a llamar... Vamos a llamarlo... Pero aquí está, No, lo vamos a sacar. Vamos a poner esto y le vamos a llamar... ¡Timmy! Pero no, Timmy 2. Sí, Timmy 2. Sí. Timmy 2. Uh, me, me equivoqué. Pobre Timmy 2. Queda como Timmy 2. Timmy 2. ¿Dónde? Bien, acá tenemos a Marquito. No, no, no. Bueno, este marquito y este tímido. vos. Tímidos. Bien. Tengo dos perritos, qué lindo. le pueden tener un gato. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es la vida. Pero siempre voy a recordar en memoria de... Aquí ya se tímido el perrito. Siempre lo voy a recordar. ¡Uy, callate! Vos ya me tenías los de lleno, vos. Y matar a vos. Digo chichi, chichi, chichi, ¿para qué te puse? Mira que te huele el testículo. Testículo volador te voy a dejar. No mata. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? eh? Mira, ahí estás. Ahí estás. Tal vez volás. Pero yo también, perra. Ay, ese fue Marquito. olvidé que estaba grabando un video. Bien, eh, no sé, acá termina el video hasta que otra cosa impresionante como las cataratas del río de las cataratas, el lanzarco, el jacuzzi, aquí ya se Timmy, importa, a Marquito y a Timidos y un esqueleto. Bueno, lo mato y cierro el video. Morito, pendejos, te han matado. ¿Qué te pensás? estamos todos acá para vivir o qué te pensás vos? Toma, toma, dale, vení, toma, toma, toma, toma, toma, toma. ¡Ah! esto Así que... Mm, bueno, lo voy a hacer desde ahí. Así que, chao. Así que, chao. Así que, chao. Thank you.